Spannung und Emotionen prägen einen großartigen Finaltag bei den 29. German Open. Die Weltspitze im Rollstuhltennis zeigt sich in der Tennishalle des BTTC Grün-Weiß kurz nach Wimbledon in absoluter Topform und präsentiert Hochglanz-Tennis aus dem Rollstuhl. Der Weltranglistenerste der Quad-Kategorie David Wagner ist von dem e ITF-2-Turnier einfach überwältigt. Dieses Turnier war großartig. Die Sportler werden wunderbar behandelt, uh, sie helfen jedem aus, sie stellen sicher, dass jeder glücklich ist uh, und haben alles, was man braucht und möchte. Ich liebe das. Ich sehe sehr gutes Rollstuhltennis und genieße die Spiele uh, und den Wettbewerb. Ich denke, dass das wunderbar ist. Das ist toll. Das Finale der Herrenkonkurrenz hat den Zuschauern das gesamte Tennisrepertoire auf den Court gezaubert. Ein Tanz auf der Rasierklinge zwischen Frust und Freude für den an 1 gesetzten Niederländer Michael Schäffers. Auf Konfrontationskurs mit dem Schiedsrichter fordert er erfolgreich einen Linienrichter an, kann seine 6 zu 3, 7 zu 5 Niederlage gegen den starken Takashi Sanada aus Japan damit aber nicht verhindern. Äh, ich bin das erste Mal in Deutschland und auf diesem Belag habe ich diese Saison noch kein Turnier gespielt. Ich habe in all meinen Spielen sehr hart gekämpft, mich dabei aber immer gut äh, gefühlt. Ich bin äh, sehr, sehr glücklich über den Sieg. Die Japaner überzeugen auf und neben dem Court in Vorbereitung auf die Paralympischen Spiele 2020 in Tokio. Die japanischen Sportler werden auffällig professionell durch das Turnier begleitet und so ist es auch die Weltranglistenerste der Damen Yui Kamiji, die das Turnier mit drei Partien ohne Spielverlust recht locker für sich entscheidet. Mit dem gleichen Ergebnis unterliegt auch die an vier gesetzte Spielerin der Zehlendorfer Westen Katharina Krüger der Japanerin im Finale. Das Siegerlächeln geht auch nach 14 Grand Slam-Titeln im zarten Alter von 23 Jahren längst nicht verloren. I'm very happy, first of all, yeah. Uh, ich bin zunächst einmal sehr glücklich. Uh, der heutige Tag war nach einem langen Turnierverlauf schon anstrengend, aber der Sieg gibt mir dennoch ein sehr gutes Gefühl. Still very nice feeling. Die sogenannte Quad-Kategorie ist für Spieler mit einer eingeschränkten motorischen Arm- und Handfunktion. Der US-Amerikaner David Wagner ist Weltbester in seiner Kategorie und hat neben 13 Grand Slam-Titeln bereits dreimal olympisches Gold geholt. Der Titelverteidiger und haushohe Favorit aus Kalifornien gewinnt 6 zu 3, 2 zu 6, 6 zu 2 gegen das Top-Talent und Führenden der Junioren-Weltrangliste Sam Schröder aus den Niederlanden. Es ist eine große Möglichkeit, Rollstuhltennis in uh, Deutschland zu präsentieren. Ich freue mich über die uh, Ergebnisse, dass ich meinen Titel verteidigen konnte. Das macht meine Woche umso uh, angenehmer, hier zu sein und auch zu gewinnen. Für die Leistung der Sportler hat Turnierdirektor Martin Melchior wie auch jeder andere Augenzeuge dieses Tennisspektakels die perfekte und auch einzig richtige Einschätzung. Wir haben, ich denke, mit allen Unwägbarkeiten des Wetters ähm, doch ein sehr gutes Turnier hinbekommen. Wir mussten leider ähm, gestern und heute an den beiden letzten Tagen äh, nochmal Indoor spielen. Und, ähm, aber wir haben uns auch da nicht aus dem Konzept bringen lassen und denke ich mal, haben das Turnier zu einem würdigen Abschluss gebracht. Ganz großer Sport. Ähm, das Teilnehmerfeld hat ähm, viel versprochen und alles gehalten. Oh, Alle Leute hier sind sehr äh, freundlich und vor allem die Ballkinder total süß. Hier wird sehr hart gearbeitet und das schätze ich sehr. Die 29. German Open im Rollstuhltennis. Emotional, spannend, großartig. I look forward to coming back next year, and uh, it's going to be wonderful. And uh, go Hawks!